Seu só vai começar a explicar já? Então, aí vamos fazer uma, uma galinhada aqui de, entre amigos, né? <laughs> então eu vou começar agora a preparação. Ficar os frangos aqui, temperada daqui a pouco a gente põe para cozinhar. Uhum. E aí preparando os legumes. Tá, mas então eu quero que o senhor fale primeiro. Explica, esse frango não é qualquer frango, né? Ah, não. Esse frango é caipira. É especial pra nós, né? Especial pra nós, porque <laughs> o sabor é outro, né? É outro, mais cheiroso. Então, como é que, que vai na sua galinhada, além do frango? Ou a galinha, né? Porque isso aí acho que é frango. É frango. Só faz galinhada, mas frango é a mesma coisa. Morreu faz parte, né? Morreu faz parte. <laughs> então é... Cebola, ah. pimentão, cenoura, tomate e... Alho. Alho, sal com alho é o principal sal, do tempero, né? Sal com alho é o principal, né? É, alho. So, so, tem, então, so... tem um tempero normal de outras carnes. O tá. tempero tá. meu é bem simplesinho. Mas o senhor coloca, por exemplo, um pouco de limão ou vinagre para tirar o gosto do frango, não? Ah, não, eu lavo, lavo antes. Lava? Lava com vinagre. Lava, lava com vinagre. É. Mas deixa de molho no vinagre, não? Não, não precisa, não. Você não precisa. Lavando. Só dá uma lavadinha, Isso, né? Lavar, tirar essas gosminhas que tem e dar uma ajeitada no corinho aqui. Tá. E lavo com vinagre, tirar ah. essa... Agora eu tô vendo que vai todas as partes aqui, né? Todas partes. Todos miúdo, Isso. vai pescoço. Normalmente quando a gente faz por aí, a gente faz mais do, do, do frango branco porque é mais fácil, né? É mais barato é também, é barato né? também. É. Então aí é coxa sobre coxa. Alguns, alguns fa eu faço de peito, mas algumas pessoas pedem. Eu acho que fica meio seco. Com peito, eu, né? É. A coxa sobre coxa é ideal. Uhum. -huh. Eu acho que se tiver o caipira, é muito melhor, né? Uh -huh. O uhum. cheiro é outro o cheiro e o gosto é outro, né? É outro. A gordura é outra. É outro. Mas é o processo, então, o senhor vai pegar, primeiro faz o arroz, faz junto, como que é? Não, eu vou, faz o frango, deixa de lado com bastante caldo, faz o tempero já meio, meio fortão, meio salgadão, coisas. Mas vai... o tempero é só sal com alho? É, só com alho. É. Aí depois você pega a cebola, a cenoura, o tomate, o pimentão, dá uma fritada nele, coloca o arroz, dá mais uma fritada, Aí como se fosse fazer o arroz normal na hora de pôr água, você vira o frango com o caldo e vai chegando. Uhum. Com pouco fogo para não, não queimar. Queima fácil pra caramba. Descuidou, queima. Tem que ser fogo fraquinho e sempre mexendo. Tem que ser fogo fraco, né? É. Esse é o prato mais ou menos rápido, né, seu é. João? Dá, dá o quê? Depois tá 50 é minutinhos tá pronto pra comer. Depois que engrenou tudo, né? É, a pessoa come do almoço pra janta, da janta pro outro dia, mas eu acho que não fica bom, né? Gostoso é comer na hora. É na faz. hora, né? Molhadinho, quentinho. Tá certo. E as mulheres vão ajudar ou vai ficar só olhando? Como que é? Nada, vai ajudar. Vai ajudar também? Opa, tranquilo. Ô, seu João, precisa de ajuda ou não? É. Daqui a pouco nós vamos, né, seu Daqui João? Só pouco. tô esperando o seu João terminar de cortar o frango. Tá certo. Alguém já acendeu o fogo aqui, né? Tô já, vendo. já acendi. Já tem uma água quente aqui em cima, já? Já, já tem. E a água para lavar tem que ser quente ou não? Ou, ou é fria mesmo? Na fria mesmo passa o limão, passa o vinagre, né? Passa o vinagre. Vinagre e é o limão, mas normalmente é vinagre. Então tá bom. Agora só tá destrinchando o frango pra... Daqui a pouco lavar ele, temperar. Lá, temperar. Deixa do lado, daqui a pouco já põe pra ir cozinhando. Esse frango foi morto hoje, viu, ah, seu ah, João? Tá, beleza. As, Bom, tá- né? as tábuas minhas, tem bastante tábua, eu não posso ver pedaço de tábua, eu faço tábua de corta-carne, tudo com ferradura, certo? É. Ah, essa tábua é sua, né? É. É aquela que o senhor mostrou no vídeo lá. Isso. E essa faca aí, o, o seu João, onde você arrumou ela? Essa faca é feita no... É com mola de Kombi isso? É né? feito no ferreiro, né? Eu nunca vi uma faca assim. Isso aqui deve ser pedaço de gancho, com esse... Ah, parece mesmo, né? E roça pasta. Hoje não usa mais, né? Hoje é uma roçadeira. Pois é. Provavelmente que é aquele pedaço de gancho. Essa faca, faca. É, é sua ou é do Amado aqui? É minha. É sua? É. Mas você comprou ela assim já? Essa faca eu ganhei ela. Ganhou. Mas ela tem alguma serventia, o fato de ser arredondada assim, não? Ah, normalmente para abrir porco, né? Se não fura a tripa. Normalmente fura, o, você vai matar o porco. E o pessoal às vezes esquece de porco. Trata de manhã, você vai matar, quer, quer, não tá de, de furar a tripa, dá uma zebra do caramba. Capô tá da faca. Ah. Com essa aqui não tem como, né? A ponta fica pra cima. Ah, entendi. Tá. É. tá na hora que você vai cortar, aí, a ponta tá pra cima. Aí, tá. Assim você vai falar pra abrir o porco. Ah. Normalmente quando você vira assim, pega a ponta da faca e dá uma zebra danada. Bom, já tem uma boa serventícia aí então, né? Na roça, pelo menos. Essa faca eu vendi uma galinha para um colega meu, fui lá levar a galinha pensei que era essa faca jogada lá no chão. Hum. Na terra, lá, né? ferrugem. Nossa, jogada? É, eu falei, ô alemão, é aquela faca ali. Ah, aquela faca não presta, o rapazinho jogou fora. Eu falei pra ele, dá ela pra mim então, ah, pode levar. Eu tenho bastante faca, mas a melhor que eu, que eu uso mais é essa aqui. Porque o inox, você sabe, o inox não presta de corte. Não presta. É cinco minutinhos já. Tem que ser ferro mesmo, né? E essa aqui foi o, o professor de, de, de, de Ele estava fazendo a faquinha e acabou de fazer e me deu. É, é, não, é, não, não é inox também, é ferro também. É ferro, né? É um facãozinho. Mas de ferro pega fio, né? É. Inox é muito ruim. Eu não gosto de nada, nem panela de nós eu não gosto. Aí pra, a briga em, em casa minha com a minha mulher é negócio de fazer arroz naquela panela elétrica. Ah, é? Fica com gosto de, de plástico. Concordo, comigo ou não concordo? Não fica o arroz gostoso. É, não é a mesma coisa. <laughs> mas ela faz com tempero na não, panela? É, faz normal, mas não, não, não, fica bom. Não, porque nem dá pra refogar direito não, ali, né? Não, não, não refoga mesmo. Eu não sei como funciona, mas eu nem quero saber. Nem quero saber. <laughs> É, eu sou caipirão mesmo de tudo. Esse forninho, micro-ondas, esse forno em casa, nunca pus a mão. Nunca... Mas na sua casa tem? Tem, é. Mas eu nunca usei, pra mim usar não. Nunca. É, é pros outros usar, né? <laughs> Bom, boa tarde, meu Boa tarde. Chegou o locutor. Chegou. <laughs> O locutor o, do vídeo. Enquanto vocês estão mexendo aí, eu estou vendo que vai fartar um pouco de lenha. E eu vou arrear a tropa aqui, vou lá na... Né? Eu vou arrear a tropa aí, vou lá na cangaia lá, eu vou pôr a, uma lenha lá, eu vou trazer aí, porque o negócio vai estar tá bom demais e a lenha é meio pouco. Vai ter que queimar muita vai lenha. Ter que, vai ter que queimar muita lenha. então, seu João, enquanto ele vai ajeitando aqui, eu já tô com a tropa ali meio no jeito ali, já vou botar um jacá no... no, no, no Você vai puxar a lenha do jacá? Vou pular a lenha do jacá ali, vou, vou trazer tudo na cangaia lá. Porque o lombo não está aguentando mais batear, não. <laughs> É, o cavalo tá meio velho. Eu vou tá buscar lá, né? Daqui a pouco eu tô chegando. Tá bom. aquele cheirinho é. forte, né, Diego? Isso. Nossa, cinco frangos, né? É no acabamento dele. Ele tem uma gosminha, né? Então você passa de vinagre e sai tudo, tá vendo? Aham. Aí vai botando aqui na panela. Aí depois você vai passar o sal com alho. Isso. Depois, quanto mais tempo ele ficar no sal com alho, melhor para pegar o sabor, né? Melhor, é. Mas ah, no nosso caso acho que vai dar umas 4 horas pegando ele Ah não, porque tem que cozinhar melhor, né? E o frango caipira é mais duro. Ah, ele é mais duro. É, tem que cozinhar ele só preparado. Pô. Tá só dar acabamento na hora. Mas o senhor, o senhor refoga a cebola primeiro com, com, com o pimentão não? Como que é? É, também. Tá cebola, pimentão, cenoura, tomate. Tudo. Refoga. Refoga e depois já joga o frango. Depois o arroz, né? Arroz. Ah, mas, mas aí, como ele cozinha no tempo do arroz, esse frango? Arroz, não, não. O frango já tá pronto de lado. Deixa de lado lá, com o caldo. Ah, você vai cozinhar ele ah, é. separado? Já. Deixa lá. Sem tempero? Não, ah, não, com tempero normal, mas... Só com sal e alho? É, deixa aqui, né, tempero normal, deixa lá. Aí você frita a cebola, o tomate, a cenoura, dá uma fritada nele. E... Ah, agora eu entendi. colocar o arroz, dá ah. mais uma fritada. Aí como se fosse fazer o arroz normal. Pôr água, você vira o frango com o caldo. Entendi, tá. E já faz o frango meio salgadão, meio, meio, meio forte tempero. Às vezes nem precisa por mais. Por Se mais precisar, sal você no, um pouquinho. no arroz, né? Tá. Se precisar, você chega o milho possível. Mas parece que é tudo novão esse frango, viu? É. Pela cara você tá vendo, já que não é, velho, né? É, é um saco quando tem a galinha e o frango, é complicado. Aí não, não dá o não tempo. Não dá, tem que cozinhar separado. É. Adiantar a galinha ou o galo, no caso. Isso, é. Senão dá uma zebra danada. Você uma, vai ficar um no desmancha e o outro fica duro. É, isso mesmo. Se a galinha está no ponto, ah, desmancha. Se o frango está no ponto, fica duro. Hum. Agora que eu quero ver se vai fazer comida. Vai passar o sal e alho, né? Eu trouxe tempero feito ali, mas eu acho que eu vou fazer um alho então socado no pilão. Vai socar. Fica melhor. Né, Cacilda? So Isso, João. Tá socado na hora, né? Eu trouxe. O senhor quer que rala a cenoura ou vai cortar, senhor? É ralado. Rala. Ah, é ralado a cenoura? É. Ah. Tá Né? velho? dá uma, dá uma corzinha? Hum. Um pouquinho só pra dar uma corzinha, né? Eu esqueci de trazer. Apesar que esse aí já, é já tem né? uma cor, né? É. Ah, o branco fica muito branco, fica feio, fica meio azul. Meio azul. <laughs> Acho que até fazendo a pessoa ver se o está muito salgado. Na verdade, ele vai ter que salgar o arroz tudo, né? Não, esse aí é sal para tudo, né? É, às vezes falta um pouquinho, eles têm que... Esse sal você está calculando que é para quantos quilos de arroz, mais ou menos? Então eu vou fazer um pacote de frango. Um, pacote de 5 quilos? É. Então, Normalmente 4 frangos eu faço em 4 quilos, mas esse aqui é a... Esse é uma panela ganho fazendo aquela panela maior, né? Ah, porque essa aí tá pequena, né? É, aqui não dá. Ah, o colorão. Vai ser 5 quilos de arroz. Quanto um você quilo, comprou de tomate? 1 um kg, é um kg e qualquer coisa. Fala 1 um kg, mas normalmente tudo mais, né? 1 um kg um para uma panelada aqui com 4 quilos. Ali tem um kg, 1,2 kg, mais de ou menos. Tomate, você está falando, pimentão. Tomate, pimentão, 1 kg e qualquer coisa. Cebola. Cada um, cebola. um quilo mais ou menos cada um. Tudo mais um quilo 1,2 kg mais ou menos. quilo e mais um pouquinho, né? É. Agora o sal e o alho a pessoa põe quanto ela quiser também, né? Ah, é, o alho quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. É. Agora aqui, se tema, mais uma hora de temperar, vou deixar o figuinho separado para pôr ele bem depois, foi derreter Porque é, esse é os miúdos? Some, né? É. Aí depois eu tiro ele na hora de, de pôr lá, deixo ele para por mais perto do, da hora. Porque senão ele cozinha demais, né? É. Tá tá na roça, normal, o pessoal antigo da roça, ele pegava as paias de, de alho, paia de cebola, do jeito que tá aqui, e eles colocavam no fogo ou fazia, colocava numa bacia e colocava nos quartos. Era um tipo de uma proteção, uma cultura que eles preservavam. Diz que tivesse alguma coisa errada, isso aqui, as coisas ficavam até bem melhor, sabe? Protege das coisas ruins. Né? Assim, é. Né? Peraí, deixa eu, deixa eu filmar ela, deixa eu filmar ela. Porque é, o pessoal ia nas festas domingo de ramo, eles pegavam o ramo, era palha de de, de é, é, palha de alho e palha de, de cebola. Ah. E deixava nos dias que tinha chuva brava, uma é. criança estava meio doentado. E a cultura deles curava com essas coisas. Era um tipo de um benzimento. Nossa. E dava certo. Então aqui também tá dando. Aqui também tá, né? <laughs> Aí você pega essa cinza e depois... Não, você... essa cinza ela já purifica o ar, o clima, já muda um pouco. Ah, mas não precisa levar nos quartos não, isso? Não, daí normalmente eles faziam, colocavam numa bacia e colocavam nos quartos assim para fazer tipo de um incenso, sabe? Ah, tá, para queimar é, dentro, do, queimar quarto. do quarto. Ah, tá. Agora aqui a gente põe no fogão de lenha e ele vai purificando também. Vai Purifica a casa é, inteira. A casa inteira. E se vai chegar um caboclo aí meio, meio emperrado, meio isso, aquilo, ah, ele muda o juízo dele. <laughs> Aí vai o tomate. A cenoura, o pimentão e a cebola a gente põe junto. Põe lava ele. Uhum. O tomate a gente deixa mais depois, o tomate é mole, né? Ah, o tomate você deixa pra depois? Depois é muito mole. Muita água, né? Até... Senão não frita, né? É. Agora eu vou perguntar uma, uma perguntinha chata. Por que, que você usa óleo de soja? Por que, que você não usa uma bainha de porco? Então, não tem. Quando tem. <laughs> ah, porque não tem? É. Ah, o porco está vivo ainda, né? Melhor ainda. É. Deixa eu chegar aqui. Bom, deixa eu entrar nessa prosa aqui, que ele está perguntando o homem aqui que está, o cozinheiro, o seu João Limpo, o homem conhecido da região aqui, da, da Serra da, da Mantiqueira. Eu estou botando ele contra a parede. É, aí, né? botando ele contra a <laughs> parede. Aí eu vi uma prosa aqui dizendo por que, que ele não faz a galinhada dessa com gordura de porco. Aí, como diz aquele tá ditado, é que eu não contei preço, porque eu tenho uma massa de gordura ali, tá? É, é. Mas agora já contou, então. Então, mas né? eu tenho lá, então nós vai fazer a galinhada com gordura. Resolveu, resolveu o é aí? É, dá é. gordura pro você fazer a oh, galinhada. Beleza, mas é bom levantar o assunto, né? Porque aí a coisa boa aparece. Levantou a capivara. Isso é carne de lata, não? É carne de lata. Pega a espumadeira aí, levanta um pouco a carne aí. Ah, beleza. Não, já dá pra ver. Porque hoje tá quente, a é. carne tá, tá até derretida. O óleo é emergência, né? Normalmente você faz por aí. Emergência, é bastante, né? Bastante, é, é. difícil, é. mas se tiver, não é que melhor. Esse porco é da onde, ô Cacilda? É daqui mesmo. É daqui? É. Quem que mata? Quem que mata? A mata matou, eu ajudei a limpar. Aham. Uhum. Mas vocês fizeram chorizo, linguiça? Não faz? Vai também? Fizemos. Oh, beleza, mas chama o eu de tá for fazer esse negócio que eu tá quero filmar também. O outro lá tá brigando, uma mata com gosto, querendo matar Deixa eu contar um caso que aconteceu esse dia atrás. Conta aí, mano. Eu, eu tava lá na, na praça e eu prosendo aqui, prosendo ali, tinha uma turma de gente, tinha um pessoal meio estranho lá numa roda de gente e já chamaram eu pra mim, ô seu amado, como é que vai? Tá? E o rancho lá, como é que tá? Tudo bom, tudo bom? Aí eu cheguei perto deles e eu vi uma prosa lá. Tinha um homem do lado falando que ele era caçador. E ele falou que tinha matado uns porcos do mato, umas pacas, uma carne muito gostosa, ele fez carne de lata, fez chouriço, fez. disse que fez até linguiça. Aí eu falei com ele assim, mas então eu vou aproveitar também porque eu matei esse dia atrás lá, umas pacas lá também, matei um porco também do mato. E eu acho que eu vou fazer também. Aí o senhor chegou perto de mim e falou para mim assim, o senhor matou o porco mesmo, matou o parque? Eu falei, matei. Ele falou, você sabe com quem que você está falando? Eu falei, eu não sei não. O senhor tá falando com o delegado do Ibama. E eu falei para ele assim, o senhor sabe com quem que o senhor está falando também? Ele falou, quem que é você? Eu falei, sou o maior cascateiro da, da, da <laughs> praça aqui. O Amado, eu já ia falar que isso aí não dava pra entrar no vídeo, não. <laughs> Se fosse verdade, eu falei, vou ter que cortar. Não, né? eu falei assim, e o senhor tá conversando com o maior mentiroso cascateiro da região aqui. Eita. Eu já tava ficando nervoso aqui desse lado já. Eu Deixa eu falar mais uma aqui. Mais uma, mais uma. Viu? Daí, inclusive... Esses dias atrás veio um pessoal de uma, uma emissora de televisão aí e ele queria fazer um documentário na cidade pro o pessoal, a, a terceira idade, aqueles velhos mesmo, que tem muita qualidade de vida aqui na cidade. E eles querendo fazer uma pesquisa aí, porque tinha muita gente velho na região aqui, então eles estão afim de ver quantas, quanto a, a idade deles, o quanto tempo, o que eles fazem para permanecer essa idade e essa vitalidade. Aí ele andando para lá e andando para cá, aí eu estava até acompanhando com eles, eles chegaram num banco lá, tinha três senhores de idade, mais velho, mais velho, mais velho mesmo. Aí eles foram por meio por etapa. Chegaram num tiozinho lá, eu falei para eles, aqui é fulano de tal. Ele falou, o senhor conhece? Ele falou, conheço, esse eu é digo. Aí entrevistamos ele, falou assim, que, que o senhor faz para manter essa idade? Ele falou, ah, eu não bebo, não fumo, eu durmo bem, como bem, faço caminhada, venho aqui na praça contar causa aqui, isso me distrai, eu estou com 94 anos de idade. Aí tinha um outro mais velho ainda. Aí ele, chegamos lá e falei, daqui é fulano e tal, é o senhor fulano, assim, assim, assim, assim. Aí ele pegou e falou assim, como é que o senhor faz para para ficar nessa idade com essa vitalidade. Aí ele falou, ó, eu também não bebo, não fumo, não faço nada de errado. E bebo bastante água, bebo líquido, faço uma caminhada, trabalho um pouco na foice, na enxada. E vou levando, com 98 anos. Aí tinha um outro do lado que era mais velho ainda. Aí chegamos lá, e eu falei, esse daí eu não conheço bem direito ele não. Mas vamos entrevistar ele. Aí chegamos perto dele. E eu sei, o que, que você faz pra estar tá nessa situação aí? Ah, eu bebo, fumo, gandaia, tudo que não vale nada eu uso e faço e, e não tô nem aí. Mas quantos anos o senhor tem? 35? <laughs> Eita. Ô, seu João, eu vi que você botou gordura de porco ali no... É, põe um pouco ali. Frango. Coisa, então, aí, isso aqui, essa panela então já vai direto pro fogo? É, agora vai. Do jeito que tá. Isso. Ô, seu João, aí de vez em quando dá umas mexidas, né? É, vou dar uma mexidinha. Uma fritada boa ali. Fritada não, muito não tem como fritar muito. Eu quero que vai começar a chiar, vai pôr uma água de pouquinho. Não, tá. não enche de água, não. Pôr... É, tem que ser de pouquinho, é. De pouco. 对。 Boa. E por que que tu deixou um restinho de cebola e pimentão por fim? Pra decorar depois. Ah, é pra decorar? É. Ah, quando tiver pronto? Isso. vem morar aqui? Ah, então vem. Aí nós vamos fazer um... Um forró. <laughs> aqui com gosta. Vai dançar hoje à noite, Sebastião? Vai vou dançar. Um Vai dançar? Eu vou dançar. O Chiquinho não pode, que tem o um joelho ruim, né, Chiquinho? Dói, mas dói aqui, responde aqui. <laughs> Dança com uma perna só, velho. É, é né, assim, que que é? a dança do saci. O joelho, A dança do saci, PDD. Do saci, é. é. Quem, quem, tem uma perna ruim, dança com a outra, velho. É. Ei, mané, diverti muito já, não? Já. Como é? Como é? Mas, é? fala pra nós aí, ó. Vamos prosear que nem nós era moço. Quando o senhor era moço, catava bastante moezada ou não catava nada? Nossa, então, depois dos oito anos meu, depois de, que eu passei de 15 anos pra frente, é. a coisa ferveu. Ferveu? Ah, ferveu. Mas não dava Ai, moleza mesmo? Rapaz, moleza de que jeito? Você trabalhava um tonto de, de, no meio da semana. Quando chegava o dia de sábado, você ia dar trabalho. Mas aí que é gostoso. Ô, Bastião, é? mas na, na época agora nossa mais novo, você assim, namora dentro do carro, namora na casa, né? Na época de vocês lá era atrás do paiol, do curral, como é que era? Eu, eu, vou, eu vou, te contar uma coisa que aconteceu comigo. Fala aí pra nós então. Na, eu, nós estava dançando bala e tinha uns dois pretos, que tocavam, um tocava sanfona, é. o outro tocava... É, é, a banda do Zé é Pretinho? É, né? e daí ele começou a tocar, tocar, rapaz, já é de, de madrugadinha. E nós dançando baile, nós dan, dançando ali. E tinha lourinho? E, lourinho tinha? Ah, tinha, eu posso escolher. É? Ah, tá. Mas e aí, conta aí pra nós. Você, vocês corriam. De repente, eu comi uma namorada no banco. Arrumou? Né? Bonita ou não? Bonita. Ajeitada, arrumada mesmo. Arrumada, toncuda. Ah, né? cabeludo. E aí, o que que deu? Chamou pra dançar e, aí, e o que que coisou? Combinamos, dançando ali, combinando com ela, né? E o dono do, do, do, do terreno lá, do, da casa, morava para cima, o bala era na casa dele, e o mangueiro dele lá embaixo. Aí é. nós fomos namorar lá no mangueiro. Lá no mangueiro? Aí isso já era mais ou menos quatro e meia, cinco horas da manhã. O bezerro dava um, be um berro lá, o senhor dava um beijinho. Não, não, não. Dava dois berros, dois beijinhos. Ah, beijo foi é um pro lado e o outro pro outro. Nossa senhora. E a bezerrada ficava, ficava berrando que nem doido lá, e vocês lá? A bezerrada queria beijar também. É. <laughs> <laughs> E aí? E aí? E daí, quando nós estávamos nós estava bem agarradinho, namorando, bem agarradinho. É. Acendeu a luz do mangueiro, o homem tava... Cinco horas eu o homem estava encostando tirar o leite? O pau comeu. O, o homem ia descer um barranquinho assim, Para ir tirar o leite, os seis lá. E nós lá, lá. Ela foi para uma banda, eu fui para o outro. É. <laughs> Viu, Bastião? Uma vez eu perdi o juiz também com uma, uma, uma história igualzinha daí. É? Olha, o homem cobriu na guasca. Ah. Olha, nunca mais não, eu... Esse eu, não apanhei não, porque não, eu, eu não apanhei, demorou manhã. Eu, eu até não. hoje, quando eu lembro da surra que eu levei, eu já desmaiei três vezes. <laughs> é uma surra Mas isso daí, Bastião, é uma das primeiras, né? Foi das primeiras. É, mas sempre tem mais, né, Bastião? Ah, nossa vida. Chegava no embalo lá, você dançava, você tá dançando. Você vê, hoje a gente vai no bar, né, vai de carro, vai de moto. Naquela época o era ou a cavalo, né, Bastião? Mas o tio mas teve um bailinho, ele dança aí bonitinho hoje. Né? Dança. Ele tem a bundinha rebitadinha, fica assim. É. Ó. gatinho, parecia um gatinho desse tarrago. engraçado. moda. A primeira vez que eu é escutei ela foi num né? festival lá em, lá em Jonópolis, cara. Eu falei, nossa, vocês têm que cantar de novo. Você não gosta de cantar? Jogar essa música é água dele. Vamos lá. Ferve, ferve. Nossa. Foi, pessoal. Acho que pessoal. É a minha cada boa noite. Né?